አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። በያላችሁበት በአለም ዳርቻ ሁሉ አላህ ይጠብቃችሁ፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ እኛንም ከስደት ህይወት አላህ በሰላም ይገላግልን፣ ለሀገራችን አብቅቶን እንደ ማንኛውም ሀገር የሰላም ሀገር ሁና ርዚቋንም አላህ ሰጥቶን ከስደት ህይወት እንዲሁ ስደትን ህልም የሚሆንብን ጊዜ ያምጣልን ኢትዮጵያ ከፍ ብላ ማለት ነው። የሀገሬ ልጆች እንግዲህ ኢትዮጵያ በብዙ እንትን በብሄር በሃይማኖት ብዙ ነገር ውስጥ ገብታ ነበር ገብታለች። ያ ልቤን በጣም እኔ ሰብሮኛል፣ በጣም ማለት ነው። በጣም አዝኛለሁ። ልቤ ተሰብሯል። ማውራት ራሱ ቪዲዮ ራሱ መስራት ራሱ አልቻልኩም። አሁን ደግሞ ሰሞኑን ጥሩ ጥሩ ዜና ስናገኝ ያንን እንትን ማለትም ደግሞ ጥሩ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ በሩጫም በዛን ሳምንቱን ሩጫ ተካሂዶ ነበር። ኢትዮጵያን ከፍ አድርገዋል የሀገራችን ልጆች። ትናንትና ደግሞ በግብፅ ኢትዮጵያና ግብጽ ባደረጉት የኳስ የእግር ኳስ እንትን ጨዋታ ኢትዮጵያ ሁለት ጎል በማስገባት ግብጽ ደግሞ ዜሮ በማግኘት ኢትዮጵያ ከፍ ብላለች። አልሐምዱላ። አሁን ደግሞ ለሚመጣው ነገ ከነገ ወዲያ ማለት ነው፣ ዛሬ ጁምአ ነው። ከነገ ወዲያ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የቁርአን መርከዝ ዓለም አቀፍ ተመልከቱ የስልሳ ሰባት ሀገራቶች ናቸው የሚመጡት ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እንግዶቻችን ዓለም አቀፍ ዳኛ ስድስት ዳኞች ዓለም አቀፍ ታዋቂ የሆኑ ዳኞች አሉ። ከኢትዮጵያ ደግሞ አንድ ዳኛ አለ ሰባት ከዛ የስልሳ ሰባት ሀገራት ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ እየጎረፉ ነው። ይሄው በምታዩት እንትን ደስ ይላል። ይሄ ለሙስሊሙ ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያን ከፍ ያደርጋል። የኢትዮጵያን ስም ከፍ ያደርጋል። በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ መርከዝ የቁርአን እንትን ተካሄደ ተብሎ ይወራል። ይሄ ሀገራችንን ከፍ ያደርጋል። በዓለም ላይ ሀገራችን ታዋቂ ትሆናለች። አይደለም ኢትዮጵያን አፍሪካን በዓለም የድህ ሀገር ነች። የጦርነት ሀገር የጦርነት አውድማ ነች። ልንገራችሁ በዓለም ውስጥ እንደ አፍሪካ እንትን ይሄ እድል የሆነ ጥሩ ሀገር የለም። አፍሪካ ማለት የአረንጓዴ ሀገር ነች። አፍሪካ ማለት ነው። ግን ህዝቡ መጠቀም አይችልም፣ አያውቅም። በዘርና በረብሻ በጦርነት ተጠምደናል። ገባችሁ አይደለ? ሌሎች ግን እጃቸውን እያስገቡ በእኛ ውሃ በእኛ እንትን ይጠቀማሉ፣ ሀገራቸውን ያሳድጋሉ። ከዛ እዙ ይዞሩና እኛ ድሃ ሁነን ከነሱ የሆነ የእርዳታ ስንዴ እየሰጡን እንትን ይሉናል ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ እና ወላሂ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታ እንዴት እንደሚገልጽ እራሱ አላውቅም። የሀገሬ ልጆች ደስ ይላችሁ ይገባል። አሁን የሚመጣው ደግሞ ቁርአን በዓለም አቀፍ የቁርአን መርከዝ እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ልጅ ነው ቢላል ሀበሺ ቢላል ኢብኑ ረባህ የኢትዮጵያ ልጅ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አዛን ያለው የኢትዮጵያ ልጅ ነው አሁን እንደገና ደግሞ ዓለም አቀፍ አዛን እዛው ላይ ደግሞ ይካሄዳል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንድታካሄድ ይደረጋል። በኢትዮጵያ ምድር ወይኔ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ግን ብኖር ደስ ይለኝ ነበረ። ደስ ይለን ይገባል። የሀገሬ ልጆች ሁላችንም ማለት ነው። ይሄ የሙስሊሙ ጉዳይ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ ክርስቲያን ወገኖች። በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተካሄደ ሳይሆን ኢትዮጵያ አካሄደች ተብሎ የሚወራው እና ታንዛኒያም አድርጋለች። ኢትዮጵያ እንግዲህ ተመልከቱ በእስልምና ከፍተኛ ቦታ አላት፣ ግን አንድ ቀን የቁርአን መርከዝ ተደርጎባት አያውቅም። ብዙ ሰዎች እኮ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራቶች ታውቁታላችሁ። ያ ኡስታዝ አደም ማን ነው? እኔ ሰውየውን ፎቶ እከታተለዋለሁ፣ ግን ስሙን እንትን አለብኝ ይሄ ባለታሪኩ ማለት ነው። እሱን ይጠይቁታል። ኢትዮጵያ ብዙ ታሪክ አላት፣ ግን ታሪኳን አታወጡም። ታሪኳን አታወጡም፣ ተደበስብሷል ነው የሚሉት እና እንግዲህ እሁድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰላም የጤና ያድርግልን። ያ ረቢ አላህ ሰላም ያድርግልን፣ በሰላም የሚጠናቀቅ ያድርግልን። እሁድ እንግዲህ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የቁርአን እንትን ታካሂዳለች። በጣም ደስ ብሎኛል። ያው እንግዲህ የምንችል ሰዎች ዛሬ እና ነገን የቻልነውን የአንዳንድ ሰው መግቢያ አምስት አምስት መቶ ብር ነው መቻል አለብን ወገኖቼ መቻል አለብን ማለት ነው። አምስት አምስት መቶ የአቅማችን መቻል አለብን። ያልቻልን ደግሞ ዱዓ ማድረግ አለብን። እንደገና እስከ እሑድ ድረስ ደግሞ ሰዎች ወይም ሚልኩልን ሰዎች የማያስገቡ ከሆነ በሌላ ጊዜም ቢሆን ቢደርስ ምንም ችግር የለውም። በሌላ ጊዜም ቢሆን ቢደርስ ምንም ችግር የለውም። እንትን አህመድ ወሎ ዩቱብ ላይ ገብታችሁ የመላካ ይሄ የባንክ እንትኑ አለ እና በሱ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ወገኖቼ በጣም ደስ እኔ ወላሂ ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ተመልከቱ እንግዶቻችን እየገቡ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ማለት ነው ደስ ብሎኛል ወላሂ ያ እና ይሄ የኢትዮጵያ የሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን እና ደግሞ ተመልከቱ አሁን ይሄ ሰውዬ ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ተመልከቱት አሁን እንደዚህ ብሎ ለጥፏል። እንደዚህ አይነት ነገር አይጠቅመንም። የሀገሬ ልጆች እውነቴ ነው የምነግራችሁ። ይሄ ደስ ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው ኢትዮጵያ ላይ ጥሩ ነገር ሲካሄድ ደስ ይለዋል አይደለም። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚለጥፉ ሰዎች ኢትዮጵያን እንደማይወዱ ነው እኔ የሚሰማኝ። በቃ ራስ ወዳድ እንደሆኑ ብቻ ኢትዮጵያን እንደማይወዱ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ እንትን ትላለች። ብዙ ነገሮችም ደግሞ ልታገኝ ትችላለች። ስሟ የተለያዩ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ ይመለከታሉ። አሁን እኮ እሁድ የስልሳ ሰባት ሀገራቶች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እየገቡ ነው። ስልሳ ሰባት ሀገራቶች ወደ ኢትዮጵያ ያ ስልሳ ሰባት ሀገር ዜጎች ኢትዮጵያን የቻሉት ይገባሉ፣ ያልቻሉት በሀገራቸው ላይ ሆነው ኢትዮጵያን ይመለከታሉ በእንትን በቴሌቪዥን ማለት ነው፣ በቀጥታ ፕሮግራም ያንን ነው ማየት ያለብን። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ሀገር ነች። እንዲህ እንግዲያ ማክበር አለብን። እንሻላ ደግሞ መንግስታችን ደግሞ ከፍተኛ ለእንግዶች የፖሊስ የህግ ጸጥታ አስከባሪ እንደሚያደርግ እርግጠኛ ነን። ምክንያቱም እዛ ላይ አንድ ችግር ቢፈጠር የሚዋረደው ኢትዮጵያ ነች። ማንም አይዋረድም። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ሀገር ነው የምትባለው። ስለዚህ ሰዎች በተለያዩ ዲፕሎማሲ ሀገራቸውን የሚያሳድጉት ለዛ ነው። ታንዛኒያ ሙስሊሞች ትንሽ ናቸው፣ ግን አሁንም ዓለም አቀፍ ነው። በአፍሪካ ነው መሰለኝ በአፍሪካ እንደ ዛሬ ሁለት ወር ታንዛኒያ የቁርአን ፕሮግራም እንትን አዘጋጅታለች። ታንዛኒያ የሄደው ኡስታዝ ማለት ነው እስከ ልጁ ነው የሄደው ታንዛኒያ ሲናገር ሙስሊሞቹ ትንሽ ናቸው ነው ያሉ። ግን ሙስሊም ያልሆኑት አቤት ከሙስሊሞች በላይ ሸብ ረብ ብለው ያስተናግዱኛል ከሙስሊሞች በላይ ምክንያቱም ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው። ገባችሁ አይደለ? ሙስሊሞች ናቸው አንበል፣ ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው። ሙስሊም ክርስቲያኑ ሀገራችንን ከፍ ማድረግ አለብን። በኳስ አሸንፋለች፣ በሩጫ አሸንፋለች። አሁን ደግሞ በቁርአን እንድታሸንፍ ባታሸንፍ እንኳን ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የአዛን ውድድርና ዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድር ታደርጋለች። ይህ ደስ ሌላችሁ ይገባል የሀገር ልጆች። እኔ ስለ ኢትዮጵያ መጥፎ ነገር ለሴትዮ አልነግራትም። ብዙዎቹ ግን አሰሪዎቻቸው ጋር ምን ይላሉ? እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ ትግሬ ነኝ፣ እኔ ስልጤ፣ እኔ ወላይታ፣ እኔ አፋር። አፋሮች እንኳን ስደት አይሰዱ እኔ እንዴት እያል የምትናገሩ በጣም የምታሳዝኑ። እኔ አንድ ቀን ለሴትዬ እኔ ኢትዮጵያ ነኝ ልንገራችሁ። ኦሮሞ አንድ ኦሮሞ ኦሮሞ አለች፣ ሀዲያ አለች። እኔና ጓደኛዬ ደግሞ ወለየዎች ነን። ግን ማለት በአንድ ቤት አይደለም የምንሰራው። ወንድም ወንድም እናት ወንድም፣ ወንድማማቾች ቤት ነው የምንሰራው አማራ ምና አንዲቱ ትግሬ ናት ልጅቷ እና የዛ የጦርነቱ አካባቢ ግማሽ እንትን ብሏል እና ይቺ አንዲቱ ወለዬ ያለችባት ሴትዮ ቤት መታ ማለት ነው። ትግሬ እኔ ትግሬ ነኝ ወይም የነሪም የነሪም ሰዎች እኛን እየገደሉን ነው እኛን እየጨፈጨፉን ነው ብላ ተናገረች ማለት ነው። ልንገራችሁ እና ሴትዮዋ ጠየቀችኝ። ለምንድን ነው እናንተ እንደዚህ የምትገሉት? እንደዚህ እንደዚህ ብላ ነገረችኝ አለችኝ። ይሄ እኔ ይሄ የፖለቲካ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ መንግስታቶች እንደ አረቦች አይደለም። ይህ ልዩነት አለ። እነሱና እነሱ ናቸው እንጂ ተጣላ ነው የተጣሉት እንጂ እኛ እና እነሱ ወይም ሰላማዊ ህዝብ አይደለም አልኳት። ግን እኔ በጣም አዘንኩኝ። ሴትዮዋ አንዱ ዝም ብላ ማውራት ነው ስሯ፣ ጥሩ ነገር አታወራም ብላ ያው ሴትዮዋ ሂጅ አለቻት። ጥሩ ነገር አታወራም በቃ ትግሬ ብሎ ሰው እኔ ትግሬ ነኝ ብሎ ሰው ለመዳማቸው ያወራሉ። እኔ አማራ ነኝ ብሎ ያወራሉ። ግርም እኮ ነው የሚሏችሁ። እኔ ወላሂ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የአባይ ነገር ሲነሳ ለሴትዬ ነግራት አለው። እኔም ነግራት ልንገራችሁ የትም ቦታ ነው የአባይ ነገር ሲነሳ አባይ የኢትዮጵያ ነው፣ የኢትዮጵያ ውሃ ነው። ኢትዮጵያ ጥሩ ጥሩ ነገር ስታካሄድ ነው እንጂ ኢትዮጵያ እንደዛ አደረገች። አሁን ትናንትና የቁርአን መርከዝ ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያ ልታካሄድ ነው ብዬ ነገርኳት። በቃ እንደዛ አይነት ነገር ነው መናገር እንጂ እኔ ትግሬ ነኝ፣ እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ኦሮሞ ነኝ። ራሽም ነው ወላሂ፣ በጣም ይደብራል። ምንድን ነው ዲዛይን እኔ ኦሮሞም አማራም ትግሬም ስልጤም ወላይታም አይደለሁም። ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ነኝ። በቃ ወይ ጉድ! እኔ ኢትዮጵያ ስ ነው እኔ ሰውም የኢትዮጵያን ባንዲራ ሲይዝ ነው እኔ ደስ የሚለኝ። እኔም የኢትዮጵያን ባንዲራ ሳይ ነው ልቤ ወከክ የሚለው እንጂ ያ ይመጣል፣ አማራ ይመጣል፣ የክልሉን ባንዲራ ይይዛል። ትግሬ ይመጣል፣ የክልሉ ጉራጌ ይመጣል፣ ኦሮሞዎች ይመጣሉ፣ ያን ስልጤዎች ይመጣሉ፣ የክልላቸውን ባንዲራ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ሲይዙ ማለት ነው ኢትዮጵያን የሚጠሩ ነው የሚመስለኝ እንደኔ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ምን ቢበደል ቢሰቃይ ሀገሩን አይክድም። ለምን ትክድ ያላችሁ ሊቢያዎች ላይ ጦርነት አለ፣ የመኖች ላይ ሶሪያዎች በጦርነት እንትን ብለዋል። ግን ሀገራቸውን አልካዱም። የኛ እኮ የጉር ነው ወላሂ፣ የኛ የጉር ነው። እና እንዴት ዝም ይበቃኛል። በሌላ ጊዜ ደግሞ እመጣለሁ። ቅን የሆናችሁ ሰዎች subscribe አድርጉ እንጂ እኔ subscribe አታደርጉኝም። እንደውም ጭራሽ subscribe ታነሳላችሁ። ወላሂ በጣም ያሳዝናል።